ფუნქციონალობა ყოველას აბსოლუტურად იმისთვის რომ ჩვენ დღეს მოგვესა შესაძლებლობა რომ ამ ფორმატში შევხვედროთ ერთმანეთს და ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე გვესაუბრა, როგორიც არის ბავშვთა უფლებები და დღეს ჩვენი ძირითადი შეხვედრა შეეხება ბავშვის უფლებათა დაცვის კოდექსს, რომელიც შედარებით ახალი სამართლებრივი აქტია და ძალიან ბევრი ნოვაციის სიახლე შემოტანი არის ის ჩვენ საკანონმდებლო სივრცეში და არა მხოლოდ საკანონმდებლო სივრცეში, აი ამ э, საკანონმდებლო აქტიდან გამომდინარე სახელმწიფო ხელისუფლების ყველა ორგანოს არ აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება ეს საკანონმდებლო ორგანო აღმასრულებელი სასამართლო ხელისუფლება მუნიციპალური ორგანოები თუ ჩვეულებრივი ფიზიკური თუ იურიდიული პირები ძალიან ბევრი ვალდებულებები წარმოგვიშვებს ზოგადად ბავშვის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით მისასალმებელია და პოზიტიურად არის შესაძლებელი ის ფაქტი რომ ჩვენ გვაქვს ერთიანი კოდიფიცირებული საკანონმდებლო აქტი ბავშვის უფლებების კოდექსის სახით ასევე თქვენ ალბათ თითოეულ თქვენგანს ხშირად გაგიგიათ შეკვეთა ძრიათ ან დარწმუნებული ვარ, რომ გაცნობილ ხართ კიდეც და გსმენით ისეთი ნორმატიული აქტის შესახებ, როგორიც არის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. მაგრამ დღეს ჩვენ გრამატიკის შეხოდის ფორმატში საუბარი არ გვექნება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსთან დაკავშირებით, არამედ დღეს ჩვენ ძირითადად ვისაუბრებთ ბავშვის უფლებების კოდექსთან დაკავშირებით, თუმცა თუკი შეხოდის მიმდინარეობის ფორმატში გარკვეული შეკითხვები წარმოგეშვება და რაღაც თქვენთვის საინტერესო საკითხი გაჩნდება, გთხოვთ რომ მოინიშნოთ და ჩვენ ამაზე აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას, ვეცდებით ვიმეორებდი რომ თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე უპასუხო ამომწურავოთ და დასაბუთებულად. ეხლა რაც შეიძლება დრო დაუკარგოთ, აუცილებლად მინდა სანამ უშუალოდ საკითხების განხილვაზე გადავიდოთ, რომ დღევანდელი შეხვედრის ორგანიზატორებს ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ამ შესაძლებლობისათვის და მინდა რომ უსურვო წარმატებას ამომავლოდ საქმიანობის განხორციელების პროცესში. ეხლა რაც შეიძლება უშუალოდ აი ამ საკითხს პირველი 2019 წლის აი სექტემბრის თვიდან უკვე საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ახალი კანონი, ეს არის ბავშვის უფლებათა დაცვის კოდექსი. ეხლა ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რომ 2019 წლამდე საქართველოსში არ არსებობდა რაღაცა კანონი, რაც ბავშვთა უფლებების დაცვას რეგულირებას შეეხებოდა. არა, მანამდეც ჩვენ გვქონდა რაღაცა კანონმდებლობები, ოღონდ ეს იყო მიბნეული, მაგალითად სამოქალაქო კოდექსში, ადმინისტრაციულ სამართალთა კოდექსში, შრომის კოდექსში, არასრულწლოვანთა მავნე ზეგავლენისგან დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა, კარგი არის ის, რომ 2019 წელს ერთიანი კოდიფიცირებული აქტის სახით მიიღეთ ჩვენ ბავშვის უფლებების დაცვის კოდექსი, კარგია, რომ სახეზე გვაქვს კოდიფიცირებული დოკუმენტი. აა, სხვათა შორის, ხაზი უნდა გავუსვათ იმ გარემოებას, რომ აი აი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე წარმოგვიშვა ვალდებულება იმისა, რომ ჩვენ ჩვენი ეროვნული კანონმდებლობა ქონოდა ჰარმონიზებული ზუსტად საერთაშორისო ნორმებთან და საერთაშორისო სტანდარტებთან და აი ამის გამოძახილი და აი ამ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების და რეალიზების ერთ-ერთი მაგალითი გახლავთ სწორედ ის, რომ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ბავშვის უფლებათა დაცვის კოდექსი. ეხლა აი ამ კოდექსის მიხედვით გარკვეული ინსტიტუციები, ანუ სიახლეები შემოდის, ახალი ტერმინები გვხვდება, რაც აქამდე არ იყო, ასე ვთქვათ, ჩვენი საგანმანათლებლო სივრცეში. მოდი ჯერ გამარტოთ აი ამ კოდექსის მიხედვით ვინთლება ზოგადად ბავშვად. და კოდექსი გვეუბნება და ჩანაწერს ამბობს, რომ ბავშვი ეს არის ადამიანი, რომელსაც არ შესრულებია 18 წელი. ანუ 18 წლამდე ასაკს მიუღწეველი პირი მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ეს არის ბავშვი და სხვათა შორის ეს არ არის ეროვნული სტანდარტი, არამედ საერთაშორისო სამართლებრივი სტანდარტიც არის ასეთი და ბავშვთა უფლებების დაცვის კონვენციაც მათ შორის ბავშვად განსაზღვრავს ადამიანს, რომელსაც არ შესრულებია 18 წელი. თუმცა ჩვენ ეს არ გავაიგივოთ არც ერთ შემთხვევაში სამართლებრივი პასუხის სიმგებლობის დამდგენასაკად, ანუ რას გულისხმობ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. მაგალითად, სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობა მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი არის 14 წლის, ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით სისხლისამართლებრივი პასუხისგებაში ბავშვის მიცემა შეიძლება განხორციელდეს 14 წლის ასაკიდან. რა შეხება ადმინისტრაციული წესი პასუხისმგებლობას? ადმინისტრაციული წესი პასუხისმგებლობის ასაკი ეს გახლავთ უკვე 16 წელი. აი, შრომითი ქმედებარეობას 16 წლის ასაკიდან ბავშვები შეიძლება იმყოფოდნენ შრომის სამართლებრივ ურთიერთობაში, ოღონდ აუცილებლად მათი კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობით და ასე შემდეგ. უბრალოდ მინდა მიჩნა გავაბლოგა ძალიან კაფიოდ ვისაუბრეთ ჩვენ ის რომ ეთია რომ ბავშვის უფლების კოდექსის შესაბამისად და ასევე არასრულ წოდებათა უფლების კოდექსის მიხედვით ბავშვი უფლება ადამიანი რომელსაც 18 წელი არ შესრულებინა, თუმცა ეს კავშირში არ არის პასუხისგებლობის დამდგენა საკთან. სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობა 14 წლის ასაკიდან წარმოიშობა ადმინისტრაციულ სამართალთა ხელს რაც შეხება, აქ უკვე 16 წლის ასაკიდან დგება პასუხისგებლობა. ბავშვის უფლების კოდექსის შესაბამისად ჩემო კარგებო მნიშვნელოვანი რომ დადგინდა ტერმინი როგორიც არის მოზარდი მოზარდა თქვა ადამიანი რომელიც არის 10-დან 10-დან 14 წლამდე ადამიანი ჩვეულებრივ მოზარდი მნიშვნელოვანია რომ ბავშვთა უფლებების კოდექსის სიახლე გახავთ ის რომ მან ახლებურად განმარტა ოჯახის როგორც ინსტიტუტის ცნება და ახლებური დეფინიცია მოგცა ჩვენ ოჯახისა და თქვა ესეთი რაღაც არავი ოჯახი ეს არის საზოგადოების ერთადი უჯრედი ასე თქვა ის დაწესებულება, ასე თქო, წარმონაქმნი, სადაც ბავშვი იზრდება, სადაც მას უნდა შეექმნას გარემო კეთილდღეობისთვის, აა საზოგადოების ფუფასოვან წევრად გაზრდისთვის, ჩამოყალიბებისთვის და როგორც წესი ოჯახი შედგება ბავშვისგან, ბავშვის მშობელისგან, დისგან, ძმის პირისაგან და ბავშვის აღზრდაზე პასუხისმგებელი სხვა ნებისმიერი პირისაგან. ასევე შემოვიდა ესეთი ტერმინი, აი ამ კოდექსის მიხედვით ეს ის სიახლე, როგორც არის აი იმ ზრუნველობის მიღმა დარჩენილი ბავშვი. ლოგიკურია, ბუნებრივია, რომ ზრუნველობის მიღმა დარჩენილი ბავშვი ეს არის ისეთი ბავშვი, რომლის მიმართაც ადღეღამისო, ანუ 24 საათიანი მეთვალყურება არ ხორციელდება მშობელთა მხრიდან და კანიერი წარმომადგენლების ან ბავშვის აღზრდაზე პასუხისმგებელი სხვა რომელიმე ნებისმიერი პირის მხრიდან. სახელმწიფო თქვა, რომ მას აქვს სისტემა და ამ მას შემდეგ რაც კანონი ამოქმედება და პრაქტიკულ რეალიზებას დაიწყებს, სახელმწიფომ აიღო პოზიტიური ვალდებულება იმისა, რომ შექმნას ბავშვის დაცვასთან დაკავშირებით მთელი რიგი სისტემა. ეს არის ბავშვის დაცვის ეროვნული სისტემა და ასევე ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო ბავშვის მხარდაჭერის ეროვნული სისტემა. რა ვალდებულებები აიღო სახელმწიფო აი ამ სისტემებიდან გამომდინარე და რა რა რა რა უნდა შეასრულო სახელმწიფო იმისთვის რომ ანუ რეალურად დაიცვას ანუ ბავშვის უფლებები და თავისუფლებები და ის ძირითადი მიზანი შეასრულოს რის გამოც კანონმდებლობა ეს საკანონმდებლო აქტი მიიღო და ბავშვის უფლების კოდექსის მიღების დეკლარირებული მიზანი და ერთადერთი მიზანი გახლავთ ის რომ ბავშვის კეთილდღეობის დაცვა მომხდარიყო ბავშვის ძირითადი უფლებების და თავისუფლების დაცვა მომხდარიყო აი ამ კოდექსის შესაბამისად საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად საერთაშორისო სამართლებრივი და ნორმების შესაბამისად ამზე და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვთა უფლებების კოდექსი მართალია ახდენს არასოწლოვნის ბავშვის ერთადი უფლებების აა ასე ვთქვათ დეკლარირებას თუ რა უფლებები გააჩნია არასოწლოვანს, რა უფლებები გააჩნია ბავშვს, თუმცა აქვე ერთი ძირითადი მაგრამ გასდევს აი ამ კოდექსს, რომ ანუ მხოლოდ იმ უფლებებით არ შემოიფარგლება, რაც ბავშვთა უფლებების კოდექსში არის გაწერილი. ეს კანონი არ უარყოფს სხვა უფლებებს, რაც შეიძლება მიმდინარე ან დარგობრივ კანონმდებლობაში იყოს გაწერილი, რაც შეიძლება საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმებიდან გამომდინარეობდეს, რაც შეიძლება ეროვნულ კანონ კანონმდებლობაში იყოს იმპლემენტირებული და ასე შემდეგ. რაც ეხება ძირთად სისტემებს, რასაც რაც სახელმწიფოს გააჩნია და რისი ასე თქვათ პრაქტიკულად ჩეკმის ვალდებულება იყოს სახელმწიფომ თავისავზე, ეს არის ბავშვის დაცვის ეროვნული სისტემა და ეს არის ბავშვის ხარდაჭერის სისტემა. ბავშვის დაცვის ეროვნული სისტემა შემოკარგება ეს არის სახელმწიფოს მიერ მიღებული კანონები, სახელმწიფოს მიერ შემუშავებული პოლიტიკა, სახელმწიფოს მიერ შემუშავებული სერვისების მომსახურება, რითაც სახელ აი რისკები რაც შეიძლება შეიქმნას და წარმოშოს ბავშვის უფლების დაცვასთან დაკავშირებით აი ამ რისკების პრევენცია უნდა მოახდინოს სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის რომ მინიმუმამდე დაიყვანოს რისკი იმისა რომ ბავშვი განცალკევდეს თავისი ოჯახისაგან და თუ ეს არის ამ შეუძლებელი ისეთი მექანიზმი ისეთი ალტერნატიული ზრუნვის პროდუქტი უნდა შექმნას, რომ ანუ რა შეიძლება ეს მტკივნეული, ისინი რა ქვია, მომენტები იყოს პრაქტიკულად, ანუ როგორმე სახელმწიფოს მხრიდან რომ აი ყველანაირი პირობა უნდა შექმნას ბავშვს იმისთვის, რომ ანუ თანასწორობის პრინციპი, თანაბარი მოპყრობის პრინციპი, მისი ძირთადი უფლებები და თავისუფლებები იყოს დაცული. რაც შეეხება ბავშვის ძირთად უფლებებს, ანუ თვითონ თუ ჩვენ აი ამ კანონს სტრუქტურულად განხილავთ, პირველი თავი ზოგადად ეხება აი მიზნების, პრინციპების დეკლარირებას, არი ტერმინთა განმარტება და მეორე თავი ამაზე როცა გადავდივართ უკვე მეორე თავი, აი არასრულწლოვანი ზირთადი უფლებებისა თავისუფლებების დეკლარირებას ახდენს და ძალიან კარგია ნიშანდობლივია, რომ პირველი უფლება, რაზეც კანონმდებელი მიგვითითებს, ეს არის ზუსტად ბავშვის არასრულწლოვანი ღირსების დაცვა. ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერი სახელმწიფო უწყება, მუნიციპალური ორგანო, ფიზიკური თვითმპირი არის ვალდებული, რომ ბავშვის ღირსება დაიცვას. ანუ ეს ბავშვის უფლების ღირსების დაცვა შემოიტანა ნომერ 1 საკითხად ერთ-ერთ ყველაზე ესეთ ღირებულ უფლებად კანონდებმა და გაწერა აი ზუსტად მე მეოთხე მუხლით რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს ბავშვის ღირსების დაცვის ვალდებულება და მეხუთე მუხლში ესეთი მნიშვნელოვანი პრინციპი შემოიტანა კანონდებმა როცა ჩვენ ბავშვის უფლებებზე ვსაუბრობთ ეს არის ბავშვის საუ საუკეთესო ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭება. ანუ ჩვენ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ვიქნებით, მოსამართლეები, გამომძიებლები, პროკურორები, სოციალური მუშაკები, ფსიქოლოგები, ექიმები, ვინც ვისაც მასწავლებლები, ვისაც აქვს პრაქტიკული ურთიერთობა არასრულწლოვანთან, ხომ შობელთან, გვაქვს ვალდებულება, რომ მათთან დაკავშირებით, არასრულწლოვანთან დაკავშირებით, ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას მათ საუკეთესო ინტერესებს მივანიჭოთ უპირატესობა. ეხლა დაისმება ლოგიკური შეკითხვა, რომ რა არის ეს საუკეთესო ინტერესები? როგორ უნდა მივხვდეთ ჩვენ, რომ ანუ ეს არის ბავშვის საუკეთესო ინტერესი და ანუ ეს არ არის რაღაც რაღაცა არ არის ბავშვის საუკეთესო ინტერესი, ხო? აი ამ შეკითხვაზე ჩვენ საკანონმდებლო დონეზე ესეთი პირდაპირ და ცალსახა განმარტება, დეფინირება, დეფინირება ბავშვთა უფლების კოდექსიდან გამომდინარე არ აქვს. განსხვავებით იგივე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსისგან, იმიტომ რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში მაგათ მესამე მუხლი ამბობს, რომ აი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსისათვის არასრულწლოვანი საუკეთესო ინტერესი ნიშნავს ბავშვის განათლებას, მის დაცვას, სოციალურ უსაფრთხოებას, კეთილდღეობას, განვითარებას. ანუ ჩამოსწეს რომ აი ეს ეს ეს ეს არის ბავშვის საუკეთესო ინტერესი, მაგრამ ბავშვთა უფლებების კოდექსში ჩვენ ასეთი პირდაპირ ხასიათის განმარტება არ მოგვეპოვება კანონმდებლობის მიერ, ესეც ხათათ რეგლამენტირებული, თუმცა ამბობს მეხუთე მუხლე ესე ზოგად ჩანაწერს გვიყედებს, რაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად ან ლავირების შესაძლებლობას იძლევა იმასთან დაკავშირებით, რომ ანუ საუკეთესო ინტერესები უნდა დაადგინდეს თითოეულ ბავშვთან მიმართებაში ინდივიდუალურად, ინდივიდუალურად უნდა განისაცხროს, რა არის ამათ უბავშვთან მიმართებით მისი საუკეთესო ინტერესი. და

რა თქმა უნდა, ამ დროს მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული ისეთი ფაქტორები, როგორიც არის სოციალური ფაქტორები, კულტურული ფაქტორები, აი ბავშვის ასაკი, განვითარების დონე, თუ როგორ აღიქვამს ის თავის თავს გარემოში და ასე შემდეგ ან მრავალი ნიშნის და მახასიათებლების მიხედვით. თუმცა კრიტერიუმები, რასაც აყრდნობითაც უნდა განისაზღვროს ბავშვის საუკეთესო ინტერესი, ეს არის განსაზღვრული მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, კერძოდ ეს გულისხმობს იმას, რომ ანუ აუცილებელია, როცა ჩვენ ბადგენთ ბავშვის საუკეთესო ინტერესი პირველ რიგში მოვუსმინოთ ბავშვის აზრს. ანუ ბავშვის აზრის მოსმენა და ბავშვის აზრის გათვალისწინება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოსავალი წერტილი, რომლის ანუ გატარების ან იმპერატიული ვალდებულება გაგვაჩინია ჩვენ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. და ასევე ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც მუშაობს არასრულწლოვანთან, რომელიც მუშაობს ბავშვთან, მას უთუოდ უნდა ქონდეს სპეციალიზაცია, ანუ სპეციალური კურსები უნდა ქონდეს გავლილი, მას უნდა ქონდეს ლება იმისა, მათ შორის აკრამდებულ დონეზე დაშვება იმისა, რომ იმუშაოს არასრულწლოვნებთან და სხვათა შორის აიქვე ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე შემიძლია ვისაუბრო, რომ მაგალითად ადვოკატი ვერ მიიღებს სამოქალაქო წესი, თუნდაც ისხლის წესიდან ადმინისტრაციულ სამთავრობოში მონაწილეობას, თუ კი ის არ არის სპეციალიზებული ადვოკატი აი ამ მიმართულებით. მსგავსი სპეციალიზაცია მოქმედებს მოსამართლეებთან მიმართებით, პროკურორებთან მიმართებით, ასევე სხვათა შორის ექიმებთან მიმართებით, ექიმებთან მიმართებით, რომლებიც იგივე არასრულწლოვნებთან ბავშვთან მშობლის და ასე შემდეგად კანონის ვალდებულებაა რომ ნებისმიერი ადამიანი რომელსაც სამსახურებროდ აქვს ვალდებულება რომ კონდეს ურთიერთობა ან მას აქვს შემხებლობა ბავშვის უფლებების და არასრულ წონების უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით ვალდებულია რომ ის იყოს სპეციალიზებული ამ მიმართულებით ანუ მისი კვალიფიკაცია მისი პროფესიული უნარჩვები უთუოდ უნდა შეესაბამებოდეს ბავშვის უფლებების დაცვის სტანდარტს და რაც მთავარია როცა ჩვენ ვესაუბრობთ არასრულ წონას როცა ჩვენ განვმარტავთ თუნდ მის უფლებას არასრულ წონას ან მაგათ სასამართლო პროცესში როცა არასრულწლოვანი იღებს მონაწილეობას, მას ისეთი ენით უნდა ვესაუბროთ, რომ ეს მისთვის იყოს გასაგები, იყოს აღქმადი. ის გებდეს, იაზრებდეს თუ რა პროცესში იღებს მონაწილეობას. მას უნდა კონდეს ზუსტი და ჯეროვანი განმარტება მის უფლებებთან დაკავშირებით. იმ საალბათო შედეგთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება დადგეს აი ამ კონკრეტული საქმის წარმოებიდან. ბავშვს აქვს უფლება ეფექტურ სამართლიან თანმიმდევრულ სწრაფ მართლმსაჯულებაზე შემოკარგებო. ანუ სხვა ბევრი უფლებებიც გაჩნია, მაგრამ რატომღაც აი მართლმსაჯულებს უფლები გაუმახვილა ეხლა განსაკუთრებული ყურადღება. ასევე ბავშვის ერთ-ერთი უფლება არის ცხადია, აი მექსიკის ჯურითადი უფლებების თავში მომდებელმა გაწერა, რომ ბავშვი აქვს სიცოცხლე და გამოხლობა. მაგრამ აი, მაგალითად, ცოტა პიროვნული განვითარების უფლებები ცოტა ქვემოთ ქვედამუხლებში ჩამოწია კანონმდებელმა. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს უნიშნულო უფლებებია ცხადია, მაგრამ აი, ის რო ღირსება უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, დაცული და განსაკუთრებული, აი, ეს რო აი იყო, აი, რა კურსი რო აქვს აქ კანონმდებელს ამ მიმართულებით, უბრალოდ ამ ამის ხაზგასმა მინდოდა კონტექსტის ესე თქვა სახელდობრო. ეხლა რა შეიძლება გარდა სიცოცხლისა და პიროვნული განვითარების უფლებებისაც ცხადია არასოწოვანი არასოწოვანთან მიმართებით უნდა იყოს დაცული თანასწორობის პრინციპი. თანასწორობის პრინციპი ამ დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, ეს ჩვენ ვიცით, საქართველოს ყველა ადამიანი არის განურჩევნა თანასწორი, რასისა, კანისფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიური, პოლიტიკური კუთვნილებისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხოლო ძალიან ბევრი მაკვალიფიცირებელი ნიშანია მე-11 მოხში საქართველოს კონსტიტუციისა, ძველი კონსტიტუციის მე-14 მოკლეყო, მაგრამ ეხა მე 11 მოკლე არის, როგორც თქვენთვის ასევე არის ცნობილი და აი მე 7 თანასწორი მიდგომა дискრიმინაციული მოპყრობა ბავშვთა მიმართებით არის დაუშვებელი და არის აკრძალული. აქ მინდა გასაკუთრებული ყურადღება გაუმახვილო იმაზე, რომ აი სახალხო დამცველის მანდატიც ამ მიმართულებით თქვენ იცით, რომ საქართველოს როცა საუბარია ანტიდისკრიმინაციულ მანდატთან დაკავშირებით, ანუ ეს გააჩნია როგორც საერთო სასამართლოებს და дискრიმინაციის ფაქტ საქართველოს შეადგენს როგორც საერთო სასამართლოები, ასევე ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმი გააჩნია საქართველოს სახალხო დამცველსაც, ხო? და ბავშვ ბავშვთა უფლებების დაცვის ნაწილში ვრცელდება ეს და ზუსტად აი ამ კანონმა ბავშვთა უფლების კოდექსმა დაავალდებულა სახალხო დამცველი რომ შეექმნა სპეციალური მექანიზმი მათ შორის ბავშვის საჩივრების განხილვისა ანუ როდესაც არასრულწლოვანი მას მიმართავს რომ დაირღვა რომელიმე კონკრეტული უფლება არასრულწლოვანი და ბავშვის და სახალხო დამცველს უნდა კონდეს ეფექტური მექანიზმი სხვათაშორის ამ ეტაპზე დეპარტამენტიც არსებობს სახალხო დამცველის ანუ სახალხო დამცველის აპარატში რომელიც უშუალოდ აი მიმართულებით მუშაობს და საპარლამენტო ანგარიშებში და ასე სპეციალურ ანგარიშებში ეთმობა საკმაოდ გამოცდილი ყურადღება შეიძლება ითქვას აი ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხს, თუმცა ამ კოდექსმა კიდევ ერთხელ დაავადებულა სახალხო დამცველი, როგორც ძლავრი მექანიზმი შექმნას და აი ამ ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით გააქტიუროს მუშაობა. აა ჩვენთვის ძალიან საყვარელი მუხლი არის აი ბავშვთა უფლებების კოდექსში, ანუ ისეთი ნიშნული უფლების დეკლარირება საერთეს. აა მეორე მუხლი, რაც ბავშვის ისეთ უფლებას ადგენს, როგორიც არის აზრის მოსმენის უფლება. და აი ბავშვს აქვს უფლება რომ მოусმინო ნებისმიერ საკითხზე ნებისმიერ გადაწყვეტილების მიღებისას რამაც შეიძლება ბავშვის უფლებაზე გავლენა მოახდინოს და აი მე რო მოხში იმპერატიულად გაწერა კანონდებელმა ესე დაავალდებულა ყველა რომ ბავშვს მოусმინე ყოველთვის როცა მას აქვს სურვილი იმისა რომ გამოხატოს თავისი პოზიცია რაღაც საკითხთან დაკავშირებით რაც გავლენას ახდენს პირდაპირ და უშუალო გავლენას ახდენს მის უფლებაზე და არ შეიძლება ამ უფლების შეზღუდვა ანუ ბავშვის მოსმენის უფლება, მოსმენის უფლების შეზღუდვა იმის გამო, რომ მაგალითად ასაკის გამო, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის გამო, ან რაღაც ქესის ნიშნის გამო მაგალითად, ან რაიმე დისკრიმინაციური ნიშნის მიხედვით, აი პირდაპირ აუკრძალა ნებისმიერ პირს კანონებმა, რომ აი როცა ბავშვს უნდა რომ იყოს მოსმენილი, მისი უფლება რომ ის უნდა იყოს მოსმენილი და რა თქმა უნდა მისი პოზიცია გათვალისწინებული, რა თქმა უნდა, აა მისი ასე თქვა ინტერესების გათვალისწინებით ეს აპრიორი მას არნიშნავს რომ ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ ცხადია რასაც არასრულწლოვანი იყოს ან მისი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით გონივრული მისადაგების პრინციპის გათვალისწინებით ცხადია ბავშვს აქვს პირადი და ოჯახური ცხოვრების უფლება რას ნიშნავს ეს ანუ რა მოიაზრა ამაში განუდებელმა აი ამაში განუდებელმა ეგეთი რაღაცა გვითხრა ჩვენ რომ ბავშვს დაბადებისთანავე აქვს უფლება იმისა რომ მისი დაბადების ფაქტი იყოს რეგისტრირებული ბავშვს აქვს უფლება იმისა რომ კონდეს მოქალაქეობა რა არის მოქალაქეობა ხო ეს არის პირის სამართლებრივი კავშირი სახელმწიფოსთან ხო ასე ძველი გამარტების შესაძლებელი ესეთ დოქტრინალური გამარტების შესაძლებელი აქ როგორც პოლიტიკური ასე სამართლებრივი კავშირის მოიაზრებოდა ადამიანის სახელმწიფოსთან თუნცა დღევანდელი გამარტების შესაძლებელი რაც აი დღეს არის მიღებული აი თანამედროვე მეცნიერების ეს დაიყვანება სამართლებრივი კავშირამდე ადამიანის სამართლებრივი კავშირი სახელმწიფოსთან და ზუსტად ბავშვს გააჩნია უფლება იმისა, რომ დაბადებისთანავე მისი დაბადების ფაქტის რეგისტრაცია განხორციელდეს, მას კონდეს მოქალაქეობა, ბავშვს აქვს უფლება იმისა, რომ ცხოვრობდეს და იზრდებოდეს ოჯახში. და პიროვნული აღზრდის განვითარებისთვის სათანადო პირობები უნდა იქნას შექმნილი. ბავშვს აქვს პირადი მიმოწერის უფლება და ესეთი კაცრ ჩანაწერი დააკეთა კანონებმა, მაგრამ ბავშვის პირად მოწერაში უკანონო და დაუსაბუთებელი ჩარება არის დაუშვებელი. ნახეთ რამხელა ვალდებულება შემოიღო ესეთი შეიძლება ეს პრაქტიკაში იყოს რთულად გასაანალიზებელი, მithumetes ჩვენს ქვეყანაში არსებული რაღაც ისეთი სტიგმის ან რაღაცა ჩამოყალიბებული ტრადიციის ან დამკვიდრებული აღზრდის მეთოდების გათვალისწინებით, ხო? ეს არ არის ჩვენი ქონდელი საუბრის და განხილვის შედეგი, თუმცა აი ესეთი რაღაცა ჩადო კანონმდებელმა დაგვიწესა, რომ ანუ დაუსაბუთებელი და უკანონო ჩარევა არ აქვს მნიშვნელობა ვისი მხრიდან ბავშვის პირად მიმოწერაში არის დაუშვებელი და ეს ფაქტი წარმოადგენსო კანონდარღვევასო. აა ცხადია, ყველა ბავშვს აქვს განათლების უფლება და აი შემოვიდა ესეთი ტერმინი ბავშვთა უფლების კოდექსშიც, როგორც არის ინკლუზიური განათლების უფლება. და რას ნიშნავს ეს ინკლუზიური განათლების უფლება? ეს არის ანუ თანაბარი ხელმისაწვდომობა განათლებისა არ აქვს და რაც მთავარია ხარისხიანი განათლების უფლება არ აქვს მნიშვნელობა სწავლების რომელ საფეხურს ეხება ეს ადრეული სკოლამდელი ზოგადი სრული პროფესიული უმაღლესი განათლება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ანუ ინკლუზიური განათლების ხელმისაწვდომობა უნდა უზრუნველყოს სახელმწიფო ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის ყველანაირი რესურსის მობილიზება უნდა გააკეთოს იმისთვის რომ ხარისხიანი ინკლუზიური განათლება გახადოს ხელმისაწვდომი ბავშვისთვის ეხლა ცხადია ჩვენ საუბრობთ უფლებებზე და ყოველ ყოველთვის ჩნდება ხოლმე თანდები შეკითხვა. კარგია, რომ ეს დეკლარირებულია. კარგია, რომ ეს კანონის დონეზე არსებობს, მაგრამ რა კეთდება იმისთვის, რომ ამ ყოველფერს პრაქტიკული რეალიზება მოხდეს, ხო? უდიდესი პრობლემა არის ეს. ეს არის აი უმწვავესი პრობლემა ძალიან დიდი გამოწვევა და ჩვენ როცა მივიღეთ 2015 წელს არასოწოთა მარცხაჩულების კოდექსი ყველა ერთხმად მართლა ერიბერი ყველა ერთხმად საუბრობდით რომ რა კარგია რომ ესეთი კარგი საკანონმდებლო აქტი მივიღეთ ბავშვთა უფლებების დავიცავთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში ისეთი ვაი ის არსებობს რომ შეიძლება კონდეს ძალიან კარგი კანონები აი რომ რომელსაც შეშურდება აი არ ვიცი ძალიან ბევრ ქვეყანას ისეთი კარგი დახვეწილი საკანონმდებლო აქტი ქონდეს, მაგრამ უდიდესი პრობლემები აი ამ კანონის პრაქტიკაში ახსრულების თვალსაზრისით. თუ ამ კანონს არ ექნება სანქტანო მხარდაჭერა, ფინანსური კუთხით, მატერიალური, ინტელექტუალური რესურსის თვალსაზრისით, ხო? ანუ რაც არ უნდა კარგი კანონები არსებობდეს, თუ მას ახსრულებს ეფექტური მექანიზმი თან არსდევს, ეს მხოლოდ რჩება ფურცელზე გაწერილი სიტყვები, რომელსაც არავითარი პრაქტიკული შედეგი არ მოყვება. აი, მე არ მინდა რომ ბავშვთა უფლებების კოდექსი აი ამ კანონების რიგში ჩადგეს სახელმწიფომ აიღო ვალდებულებები რომ უზრუნველყოს მთელი რიგი პროგრამებისა და ანუ რაღაც სერვისების შექმნას რომ ბავშვთა უფლებების ყოს დაცული და დაუნახავები უნდა იყოს ალბათ ის პოზიტიური ძვრები რომ არ შევნიშნოთ რაც სახელმწიფომ ამ ემართულებით გადადგა თუმცა რა თქმა უნდა ჯერ გასაკეთებელი მართლა ძალიან ბევრია და ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემური სფერო გვაქვს ბავშვთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები, ქუჩაში მათხოვარი, მაწანწალა ბავშვები, ანტისაზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩაბმული ბავშვები, შულებასთან დაკავშირებული საკითხები და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი საკითხებია, რაც ასე მე ხშირად პრაქტიკული საქმიანობის დროს დაწყდები ხოლმე და სამწუხარო ჯერ აი ამ პრობლემების მოგვარება არ ჩანს. თუმცა ეს სხვა მსჯელობისაგანია, ეხა მე და რომ ისევ კანონს მიუბრუნდე და კანონზე გავამახლოს თქო ყურადღება, აი შემდეგი მნიშვნელოვანი უფლება რაც ამ კანონმა შემოიტანა და რომლის დეკლარებაც მოახდინა გახავთის რომ ბავშვის უფლება ჯანმრთელობის დაცვაზე და აი უმაღლესი სტანდარტით უნდა იქნას დაცული ბავშვის ჯანმრთელობის უფლება აი სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს რომ აი უმაღლესი ხარისხის ჯანდაცვის სისტემა და ეს სერვისი შექმნას ბავშვებთან და იმისთვის რომ ბავშვის ჯანმრთელობის უფლება და არასოციალური ჯანმრთელობის ჯანმრთელობა იქნას ზოგადად დაცული და ჩემს აყვარელ მუხს მივადექი, მე 13-ე მუხლი, რაც ამბობს ბავშვის უფლება მართლმსაჯულებაზე, ხო? აი ბავშვს აქვს უფლება როგორც დამოუკიდებლად, ასევე მის მიერ არჩეული წარმომადგენლის მეშვეობით მიმართოს სასამართლოს თავისი დარღვეული თუ სადავოდ ქცეული უფლებების აღსადგენად. მაგალითად, სამოქალაქო სამართალში საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი გვეუფლებს 19 წლის ასაკიდან შეუძლია ადამიანს ბავშვს მიმართოს სამოქალაქო სასამართლოს და მოითხოვს თავისი დარღვეული თუ სადავოდ ქცეული უფლებების დაცვა. და აი თავარი მოთხოვნები, რასაც აყენებს აი კანონმდებელი, აი მართ როცა საუბარია ბავშვის და მართლმსაჯულების ერთმანეთის დამოკიდებულებაზე არის ის, რომ ნებისმიერმა პირმა, რომელიც არის ჩართული ბავშვთა მართლაჩულების განხორციელების პროცესში, გარდა იმისა, რომ ის სპეციალიზებული უნდა იყოს, ანუ სათანადო პროფესიული უნარჩვევები, კვალიფიკაცია უნდა გააჩნიოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აა ესე იგი ბავშვის ღირსებას პატივი უნდა სცეს უთუოდ და გარდუვალად, არაფრით არ უნდა დაარღვიოს თანასწორობის პრინციპი, თანაბარი მიდგომის პრინციპი, კანონის უზენაესობის პრინციპი და ესაუბროს ბავშვს მისთვის გასაგები და აღქმადი ენით, რომ გაიგოს ბავშვმა მისი ასაკის და განვითარების კვალდაკვალ რა მდგომარეობაში იმყოფება სად რად არის და უხაშად რომ ვთქვა რა ხდება მის თავს მისთვის გასაგები ენით რო იყოს ეს ახქმადი და გაგებული ბავშვს აქვს გარდა იმისა რომ ანუ მართლმსაჯულებაზე უფლების გარდა ბავშვთა უფლების კოდექსი ისეთ მნიშვნელოვანი უფლების დეკლარირებას ახდენს როგორიც არის ბავშვის უფლება ინფორმაციის მიღებაზე ინფორმაციის გაცვლაზე და ინტერნეტ კომუნიკაციის ინტერნეტით სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით ანუ უფლება იმისა რომ კონდეს ინტერნეტთან წვდომა. აი შეიძლება ითქვას რომ ესეთი მოდერნისტული თანამედროვე მუხლია და ნორმა არის აი ამ ჩვენი კოდექსისა, ბავშვთა უფლების კოდექსისა, რომელიც ამბობს რომ ბავშვს აქვს უფლება ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობისა და ინტერნეტით თავისუფლად სარგებლობის უფლებისა. აა ცხადია რომ თანამედროვე სამყარო ჩვენი ციფრული ტექნოლოგიები, ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი უფლება და აი ამ უფლების რეალიზება, აი ამ უფლების დეკლარირება აუცილებლად სასიცოცხლოდ უნდა ყოფილიყო გაწერილი კანონმდებლის მიერ. ბავშვს აქვს ინფორმაციის მიღების უფლება, ბავშვს უფლება იმისა, რომ განვუმარტოთ მისი უფლებების და თავისუფლების შესახებ ინფორმაცია. და სხვათაშორის ნებისმიერი საღმზრდელო დაწესებულება, ნებისმიერი ის დაწესებულება, რომელიც საგანმანათლებლო საქმიანობას ეწევა, არ აქვს მნიშვნელობა ადრეული სკოლამდელი, ეს არის ჩოლობრივი ზოგად საგანმანათლებლო სკოლა პროფესიული აღზრდის დაწესებულებებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მათ აქვს დაბალდებულება, რომ ყავდეთ ადამიანი, რომელიც მათთან ყოფ ბავშვებს განუმარტავს მის უფლებებს, თუ რა უფლებები დავალდებულები გააჩნია ბავშვს და პლუს ამას ყველას აქვს ვალდებულება იმისა, რომ მაგალითად სკოლებში უნდა არსებობდეს ისეთი ადამიანი, როგორც არის კოორდინატორი, რომელიც მყისიერ რეაგირებას მოახდენს ბავშვის საჩივართან დაკავშირებით, ბავშვის პრეტენზიასთან დაკავშირებით, იაი რაღაც უფლების და არღვევაზე მყისიერად იმოქმედებს და ასე შემდეგ. საგანმანათლებლო და ზოგადად წესებულების ისეთი დაწესებულებები ვალდებულნი არიან, რომ აი კონდეთ შიდა მექანიზმი რასაკეთებენ ისინი თუ შენიშნეს ბავშვის უფლების დარღვა როგორ უნდა განიხილონ ბავშვის საქში ბარი რა დისციპლინური ღონისძიებებს გაატარებენ ისინი ამა თუ დარღვასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ ანუ თვითონ სისტემა მექანიზმი უნდა არსებობდეს ნებისმიერი საგანმანათლებლო დაწესებულების ასე ვთქვათ, შიგნით, რომელიც აი ამ შეკითხებზე გასცემს პასუხს და რომელიც იქნება გარანტი იმისა, რომ ბავშვის უფლებები იყოს დაცული. ძალიან მნიშვნელოვანია მე-18 მუხლი ბავშვთა უფლებების კოდექსისა და ეს მუხლი ძალიან მომწონს და ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ესეთ კარგ რაღაცა უფლებას ადგენს ბავშვისთვის, რომ ესე იგი, ბავშვს აქვს თამაშის უფლება. მე-18 მუხმა აი ჩაწერა ესეთი რაღაცა, რომ ბავშვს აქვს თამაშის და დასვენების უფლება და ბავშვს აქვს უფლება მოითხოვოს სწავლას და თავისუფალ დროს შორის ბალანსის დაცვა. ანუ ეს მშობელს მოუწოდებს რომ ანუ იმ შენ იმდენად ბევრ აქტივობაში არ ჩართო ბავშვი, რომ მან დაკარგოს უფლება თამაშზე. ყველა ბავშვის გარანტირებული უფლება ის, რომ მას კონდეს ბალანსი, ანუ ბალანსირებული იყოს, როგორც მისი სწავლის და სხვადასხვა აქტივობში ჩართვის დრო, ასევე ხადია იმის დროც, რომ მას კონდეს თამაშის უფლება. და სხვადასხვა ახალ ციფრულ ვალდებულებაც აიღო იმისა, აი 18-მდე მუხლის შესაბამისად, რომ э, შეიმუშაოს ისეთი პროგრამები, რაც ხელს შეუწყობს აი ამ ბავშვის დასვენების და აი ამ უფლების რეალიზებას და აი ბავშვის თამაშის უფლების განვითარების, ინფორმაციის მიღების, შეკრების და თავი შეკრების და გაერთიანების უფლების, ინტერნეტ და ხელმისაწვდომის უფლების ღირსების, სიცოცხლის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აი უფლებების შემდეგ მე-19 მუხში კანონდებელმა მოგც ეგეთი უფლება არასულ წონისათვის და ბავშვისთვის, როგორიც არის ბავშვის საკუთრება და მემკვიდრეობის უფლება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და აქ ცოტა დიდხანს შევჩერდები და თან მინდა რომ რამდენიმე ახალი პრაქტიკული ეს ნიუანსიც განვიხილოთ, რაც ბავშვთა უფლებების კოდექსში ძალაში შესვლის შემდეგ თავი ჩინა, ასე ვთქვათ, აი ამ საკითხებმა. აა პირველი ბავშვო საკუთრების უფლება და მის საკუთრების და მემკვიდრეობის უფლება არის აღიარებული და არის დაცული, ეს არის კონსტიტუციური პრინციპი, ხო? ცხადია. პირველ რიგში საქართველოს კონსტიტუციიდან განიხებს ეს უფლება შეიძლება ითქვას საფუძველს და ესე იგი ბავშვს უფლება რომ მისი ასაკის და განვითარების შესაბამისად ჩვენ ვიცით რომ არასრულ წონას აქვს გარიგებების დადების უფლება და ოღონდ სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი ნაწილის დებულებებს თუ გავიხსენებთ ჩვენ თუ რას ქვაოს კანონდებელი რაც არასრულ წონებს გარიგებას მას შეუძლია გარიგება დადოს კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობით ან თავაზობს განსხვავებულ შემთხვევას, როდესაც კანონიერმა წარმომადგენელმა შეიძლება მოიწონოს არასრულწონის მიერ დადებული გარიგება და გვაქვს მესამე, ესე თქვა, მესამე შტოე ამ გარიგებებში, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ არასრულწლოვანმა განკარგა ის საშუალებები, მაგალითად, ყოველდღიურად დედა მას გადაძლევდა, მამა აძლევდა 10 კვარცს პირობითად და მან დააგროვა და აი ყოველდღიური ხარჯისთვის არსებული ფული გამოიყენა საკუთარი შეხედულებისამებრ, ასეთი გარიგებების მიმართ ის ითვლება, რომ ეს გარიგებები არის ჩვეულებრივი კანონიერი გარიგებები და ეს გარიგებები არ ბათლდება. ანუ კანონსაწინააღმდეგო გარიგებების რიგში ასეთი გარიგებები ჩვენ არ გვხვდება, ხო? და ახაც მე-19 მუხში ბავშვთა უფლების კოლექციის და კანონდებამა მოგცა ესეთი მოცემულობა, რომ ბავშვი შეიძლება ქონდეს თავისუფალი განკარგვისათვის თანხები, მას შეიძლება ქონდეს პლასტიკური ბარათი და აი გადაცემული თანხის ოდენობას კეთილი ნების საფუძველზე განსაზღვროს მშობელი. თუ რა ოდენობის თანხებს გადაცემს მშობელი, არასრულწლოვანს თავისი ყოველდღიური გამოყენებისათვის. მაგრამ გვინდა გვახსოვდეს რა, რომ ბავშვის ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით ნებისმიერი გადაწყვეტილება არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ვინიღებს ამ გადაწყვეტილებას, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად უნდა განხორციელდეს. ანუ თუ მშობელს უნდა რომ განკარგოს უძრავი ქონება, რომელიც ბავშვის სახელზეა რეგისტრირებული, ხომ შეიძლება, ხო? ანუ ან რაიმე მოძრავი ქონება, რომელიც მესაკუთრეს ოფიციალური მაგათეთ ავტოტრანსპორტო საშუალება რეგისტრაციას დაქვემდებარებული ნივთია და შეიძლება იყოს არასრულწოვანი ან უძრავი ქონება ან ბოლო პერიოდში აი ეხლა ხა წამოვიდა შეკითხები ამ იმართულებით საბავშვო ანაბარის გახსნასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრ პერიოდში მშობლები ეს გავრცელებული პრაქტიკა იყო ხოლმე რომ ბავშვებს უხსნიდნენ ანუ ანაბარს და ხდებოდა გარკვეული თანხის დაზოგვა მაგრამ რაღაც საყოფო ცხოვრება საჭიროებიდან გამომდინარე თუ კი მშობელი გადაწყვეტა რომ დაერღვია საბავშვო ანაბარის პირობა მიდიოდა და ძალიან უპრობლემოდ ჩვეულებრივად ბანკ ბანკში მიდიოდა და ძალიან უპრობლემოდ აბა საფორმიდან ხელშეკრულება წყვეტდა ამ საბავშვოანაბარს და თავისი თანხა, ასე ვთქვათ, რაც ბავშვისთვის იყო განკუთვნილი საბავშვოანაბრიდან იღებდა თავისი გამოყენებისთვის და კონტროლს და მონიტორინგს იმისა, რომ შობელი რა მიზნით იყენებდა ან თანხა ხადია რომ ამას ვერ აკონტროლებდა ვერავინ. ეხა ბანკის თანამშრომელი ვერ აკონტროლებდა იმას, რომ წაიყვანა ადამიანმა საბავშვო ნაბრიდან თანხა, ის რა მიზნი და რა მიზნობრიობით გამოიყენა, ამის კონტროლსა მონიტორინგ შემდგომში ვერავინ არ ახორციელებდა, მაგრამ აი ეხლა რაც განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა იმაზე, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესების მიხედვით უნდა მოხდესო ბავშვის ქონების განკარგვა, აი ეხლა ძალიან ბევრმა კომერციულმა ბანკმა მათ შორის მიიღო გადაწყვეტილება იმაზე, რომ თუ კი მშობელს მოუნდება საბავშვო ენაბარის დარღვევა, მან სასამართლოს გადაწყვეტილება უნდა წარმოადგინოს. ანუ მშობელმა უნდა დაასაბუთოს, მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილების დონეზე, ამ სასამართლო გადაწყვეტილებო დადგინდეს ფაქტი იმისა, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს ეხება ეს. რა შეიძლება იყოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესი, ხო? მისი ჯანმრთელობის დაცვა, მაგალითად, განათლება, კეთილდღეობა, საფრთხების უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ აი ამ გადაწყვეტილების ფორმაში უნდა მოხდეს დასაბუთება იმისა, რომ ქონების განკარგვა ხდება, ბავშვის ქონების განკარგვა ხდება ერთადერთი მიზნით, რომ ისევ კვლავ და კვლავ ბავშვის ინტერესები იქნება დაცული და აი ამ კუთხით გამკაცრდა მიდგომა, გამკაცრდა რეგულაციები და ისეთი მარტივი ახალი იქნება ბავშვის ქონების განკარგვა და მათ შორის არ აქვს მნიშვნელობა ის იქნება უძრავი თუ მოძრავი ქონება, როგორც აქამდე იყო ამ მიმართულებით კონტროლ და მონიტორინგი შემოკარგებო არის განკაცრებული. ა შემდეგი უფლება რაც ეს მინდა რომ ვისაუბრო ეს არის ბავშვის ინტელექტუალური შემოქმედების უფლება ცხადია რომ აქ ჩვენ ბავშვის ინტელექტუალური შემოქმედების უფლება არის დაცული, არის აღიარებული, არის უზრუნველყოფილი და ბავშვის საკუთრების უფლება აი ამ ინტელექტუალური შემოქმედების პროდუქტზეც და ძირითადი უფლებების განმარტება, ძირითადი უფლებების დეკლარირება ამ კოდექსის მიხედვით, შეიძლება ითქვას, რომ თავდება ძირითადად აი ამ ამ მიმართულებით, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი დანაწილი გვაქვს ჩვენ კოდექსში, რომ როგორც უკვე აღვნიშნე, შეიძლება რაღაც უფლება აქ კოდექსში მოხსენებული არ იყოს, მაგრამ ის მიზნებს ახალდეს ბავშვის ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფას, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვას და ასეთი უფლების არსებობას არ უარყოფს ეს კოდექსი. აა ბავშვს ძალიან მინდა თქვენი ყურადღება გაუმახლოს ისეთ საკითხზე, როგორიც არის არასრულწლოვნის და ზოგადად ოჯახის დამოკიდებულება და რატომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი სპეციალური თავიც აქვს ამასაც მობილი ბავშვთა უფლების დაცვის კოდექსში და ესეთი რაღაცას ესეთი იმპერატიულ მოთხოვნას აწესებს აქაც კანონმდებელი რომ ბავშვს აქვს უფლება ცხოვრობდეს და იზრდებოდეს ოჯახში. აა და ნებისმიერი პირი რომელიც არის პასუხისმგებელი ბელი ბავშვის აღსაზე განვითარებაზე საზოგადოების როფასომა წერვა ჩამოყალიბებაზე და ასე შემდეგ მშობელი ანუ ვალდებულია ისე აღზარდოს ბავშვი რომ აი ესეთი ტერმინები გვხვდება აი როცა კითხულობთ ამას რომ აი რა ვალდებულება აქვს მშობელს ბავშვთან მიმართებით როგორ უნდა აღზარდოს შობელმა ბავშვი ხო აი აღზარდოს ბავშვი შვიდობის ადამიანის ერთადი უფლების და თავისუფლების და აცვის პატივის ცემით სოლიდარობის პრინციპის გათვალისწინებით შემწყნარებლობის იდეა უნდა იცოდეს ბავშვმა რა არის აუცილებლად პატივის ცეს სხვათა უფლებებს და თავისუფლებებს იცოდეს და აცნობიერებდეს რა არის მისი უფლება და თავისუფლება პატივს ცემდეს სახელმწიფო სახელმწიფო სიმბოლოებს იცნობდეს საქართველოს ანუ ძირითად კანონმდებლობას მაინც სიმბოლოებს და ყოველ შემთხვევაში სიმბოლოებს უნდა იცნობდეს ეს ანუ გარდა მარდუალი ვალდებულება მშობლისა რომ აი ასე აღზარდოს ბავშვი ბავშვმა უნდა იცოდეს რომ მას აქვს უფლება აქვს დაწყებითი და საბაზო განათლების მიღების და შემდგომში უკვე მისი სურვილია გააგრძელოს თუ არა განაგრძელოს თუ არა ესე ვთქვათ სწავლას და ბავშვმა უნდა იცოდეს რომ დაიცოს კულტურული მემკვიდრეობა გაუხდეს ბუნებრივ გარემოს ბუნებრივ რესურსებს და ასე შემდეგ და აი ამ ბავშვის და ოჯახის ურთიერთობის ნაწილში კანონმდებელმა არა ორაზროვნად პირდაპირ მოუწოდა მშობელს რომ ფიზიკური დასჯა როგორც ბავშვის აღზრდის მეთოდი არის დაუშვებელი არის აკრძალული არ შეიძლება არ დაიშვება ჩემო კარგებო ანუ ფიზიკური დასჯა როგორც ბავშვის აღზრდის მეთოდი და ეს დავით გურამიშვილის ის რა არის მეთოდები თუნდაც ეს ლირიულ გადახევა რო გავაკეთეთ რომ აი ცემით და რაღაც ეგეთი რაღაცებით ანუ აი პირდაპირ თქვა რა ეგ მეთოდი არაფრით არ უნდა იქნას გამოყენებული ბავშვის აღზრდის პროცესში ზოგადი მიდგომა კოდექსისა და კანონმდებლისა არის ის, რომ ხელი შეუწყოს ბავშვის და ოჯახის ერთად ყოფნას და ბავშვის ოჯახისგან განცალკევება უნდა იქნას გამოყენებული უკიდურეს შემთხვევებში. ანუ რაღაცა სასწაულად უნდა ირღვეოდეს, ან ბავშვის უფლებები, ბავშვის ჯანმრთელობას, მის კეთილდღეობას, ფიზიკურ, ფსიქოლოგიურ მდგრადობას, ან ამის სასასწაულო დარგვა უნდა ხდებოდეს, რომ ანუ ანუ იმდენად გაუსაძლისი მატერიალური პირობები უნდა იყოს, რომ ანუ სასიცოცხლო ინტერესები ან დაადგეს კითხვით ნიშნის ქვეშ, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში შესაძლოა სახელმწიფომ გამოიყენოს მისი რესურსი, მისი ადმინისტრაციული რესურსი და მოახდინოს ბავშვის განცალკევება ოჯახისაგან. ეს როგორც გითხარეს, არის ჩარევის უკიდურესი ღონისძიება, მაგრამ უნდა განხორციელდეს სასამართლო მართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე. ანუ რას ნიშნავს ეს? მაგალითად, თუ სოციალური მუშაკი ხედავს, რომ ბავშვი ძალადობას ადგილი აქვს, ამიტომ პოლიციის მუშაკია, ან მაგათად ანონიმურ შეტყობა დაიწყო მოკლევა ისეთი უკაცრავად. პოლიციის კითხვით ოდიში აი უკიდურესი ღონისძიების სახით უნდა იქნას გამოყენებული, ანუ საუბრობ იმას, რომ თუ მაგალითად დღის წესრიგში დადგა საკითხი იმის შესახებ, რომ ბავშვი უნდა იქნას გამოყენებული ოჯახისგან, ამ შემთხვევაში სოციალური მუშაკი წერს შუამდგომლობას, ანუ დასაბუთებას, წერილობით დასაბუთებას იმისას, რომ რა საფრთხის წინაშე დგას ბავშვი, რომ ბავშვის ოჯახში გაჩერება არ შეიძლება, იმიტომ რომ შეიძლება გამოუსწორებელი შედეგები დადგეს, ისეთი გამოუსწორებელი შეოქცევადი ზიანი შეიძლება დადგეს ახლაზე, რომ ამას შემდგომში ვეღარავითი ვიცილებთ თავიდან. ამიტომ სოციალური მუშაკი წერ შუამდგომლობას და ამ შუამდგომლობას წარადგენს დასამტკიცებად რაიონულ საქალაქო სასამართლოში. სასამართლოს აქ ჩემოკარგებო აქვს შემჭიდრებული ბადა. მოსამართლე არის ვალდებული რომ ამ შუამდგომლობის წარდგენიდან 24 საათის განმავლობაში იმ შეძლოს რამდენად არის დასაბუთებული შესული შუამდგომლობა და აუცილებელია თუ არა აუცილებელია თუ არა, ანუ ბავშვის გაყვანა ოჯახისაგან. თუ სასამართლო თვლი ის 24 წარდგენილ კისებულებს საფუძველზე, რაც სოციალურ მუშაკმა დაურთო თან ამ შუა მდგომობას, რომ აუცილებელია ჩარევა, ამ შემთხვევაში მოხდება ბავშვის გამოყვანა ოჯახისაგან და მისთვის ალტერნატიული ზრუნვის ღონისძიებების განხორციელება. აქ თქვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას გამამახვილებს შემდეგზე, რომ შესაძლოა სოციალური მუშაკი აი 24 საათის დაყოვნებას შეიძლება იყოს რაღაცა გამო ისეთი შედეგების მომტანი, რომ გამოუსწორებელი ზიანი დადგეს სახეზე. ამ შემთხვევაში კანონმდებელმა ესეთი დანაწესი მოგცა, ასე ვთქვათ, აი ადამიანებს სოციალურ მუშაკებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ ანუ შესაძლოა მოხდეს ესეთი რაღაცა, რომ სოციალურ მუშაკმა პოლიციელისთან დასწრებით ოღონდ აუცილებლად მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ საფრთხის მყისიერებიდან და საფრთხიდან გამომდინარე მიიღოს გადაწყვეტილება ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანასთან დაკავშირებით, მაგრამ, მაგრამ გამოყვანიდან 24 საათის განმავლობაში მას აქვს კანონისმიერი ბალდებულება, რომ მიმართოს რაიონულ საქალაქო სასამართლოს და სასამართლომ გამოვიყენებ ამ პრაქტიკაში მუშა ტერმინს, როგორც არის დააკანონოს აი მიღებული განაცხოტილების მართლზომიერება და მიღებული განაცხოტილების კანონიერება. თუ სასამართლო იტყვის, რომ არ იყო ისეთი საფრთხე, ამ შემთხვევაში ბავშვი უნდა დააბრუნდეს ოჯახში, მაგრამ თუ სასამართლო იტყვის, რომ დასაბუთებულია, სწორია, ანუ მისდაშეწონილია და კანონიერია სოციალური მუშაკის და პოლიციის მიერ განხორციელებული ქმედება, ამ ამ შემთხვევაში ძალაში დარჩება შესაბამისად მიღებული გაწყვეტილება ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანასთან დაკავშირებით. თქვენი განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაპყრონ გარემოებას, რომ დაუშვებელია ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანა იმ მიზეზით, რომ მატერიალური მდგომარეობის გამო, ან მაგალითად მშობელს არ აქვს ისეთი საცხოვრებელი პირობა, რომ მხოლოდ იმის გამო, რომ სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფს მისი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, მაგალითად იმის გამო, რომ ბავშვი უნდა iPhone 12 და მშობელი ამას ვერ უზრუნველყოფს, ხო? აი ესეთი მიდგომა, რომ აი რაღაც სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებების დაცვას, პირობთ, აი ამას ასეთი მატერიების გამო არ შეიძლება მოხდეს ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანა, ჩემო კარგება. აი იმის გამო ოჯახის და ბავშვის განსაკუთრებულ ერთმანეთისგან რომ მშობელი ან შვილი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. აი ამ სტატუსის მიხედვით არ შეიძლება მოხდეს ბავშვის და ოჯახის განცალკევება ერთმანეთისაგან. აა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩემ კარგებო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება აა ბავშვები, რომლებიც არიან ზრუნვის მიღმა დარჩენილები. ანუ ბავშვები, რომლებზედაც 24 საათიან სადღეღამისო ზრუნვას ვერ ახორციელებს მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი ან აღზრდაზე პასუხისმგებელი მქონე პირი, დაიცვას ასეთი ბავშვების უფლებები და კანონიერი ინტერესები, ხო? და რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო ამისთვის? რა მექანიზმი გააჩნია სახელმწიფოს იმისთვის, რომ ნაკისრი ვალდებულების ეფექტური რეალიზება მოახდინოს, ხო? აი ამ აი ბავშვის ბავშვის უფლება ალტერნატიულ ზრუნვაზე სპეციალური თავი აქვს ბავშვთა უფლების კოდექსში დათმობილი აი ამ საკითხს და ამბობს რომ სახელმწიფო არის ვალდებული როგორც უკვე მოგახსენეთ დროებითი ან ისეთი ბავშვები, რომლებიც ძროებით ან მუდმივად სამუდამოდ არიან შობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილები, აი ამ ბავშვების განსაკუთრებული დაცვა, განსაკუთრებული მხარდაჭერა უზრუნველყოს და ეს ბავშვები შეიძლება ანუ რა აღონისება შეიძლება გაატაროს ამისთვის, ხო? შეიძლება მაგათად მინდობითი აღზრდა იქნას გამოყენებული, შეიძლება გამოყენებული ხდეს გაშვილება, მაგრამ ჩვენ ძალკე კანონი გვაქვს საქართველოსში, ეს არის შულებსა და მინდობითი აღზრდის შესახებ საქართველოს კანონი, რომელიც დეტალურ რეგლამენტაციას ახდენს იმისა, შულება როდის როგორ ავითარებს ვითარებაში უნდა განხორციელდეს მინდობითი აღზრდის ვინ არის მინდობითი აღზრდის მშობელი როგორ როდის და რა ვითარებაში ხდება მინდობითი აღზრდაში აღზრდით ბავშვების ასე ვთქვათ ხელშეკრულების გაფორმება მშობელსა და მიმღებულ მშობელს და სახელმწიფოს შორის და ასე შემდეგ რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს ეს ეს ადამიანები და ასე შემდეგ და თვითონ როცა საუბარია ალტერნატიულ ზრუნვაზე როგორ გითხარით ეს არის უკიდურესი ღონისძიება და გამოიყენება იმ შემთხვევაში როცა მინდობითი აღზრდა ვერ ხერხდება ბავშვების ან როცა ჩვილად აყვანა და აი მინდა მივადგე ეს საკითხს როგორიც არის ბავშვების მცირე ოჯახური ტიპის რეზიდენტული ზრუნვა. აი ახალი ტერმინი გვაქვს, ახალი, ну, ეს კანონის დონეზე გაიწერა უბრალოდ, რომ თუ ვერ ხდება ბავშვის მინდობითი აღზრდაში იმ ბავშვის რომელსაც არ მიმდინარეობს მუდმივ რეჟიმში 24-ის განმავლობაში ზრუნვა, ხო? აა თუ ასეთი ბავშვის მინდობითი აღზრდით ვერ ხდება ვერც გაშულება და ვერც მინდობითი აღზრდის განხორციელება, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო საქმე ვალდებულება რომ მცირე ოჯახური ტიპის რეზიდენტული ზრუნვა განახორციელოს. ანუ მცირე ოჯახური ტიპის სახლებში, უხეშად რომ ვთქვა, სახლებში ხდება ბავშვების განთავსება, რათა აი მაგრამ, მაგრამ მუდმივ რეჟიმში უნდა გვახსოვდეს ის, რომ ეს ცირე რეზიდენტული ტიპის საოჯახო სახლები ეკრემდებარებიან მუდმივ მონიტორინგ სახელმწიფოს მხრიდან და იქ არის თუ არა დაცული ბავშვთა მაგათ კვებასთან დაკავშირებული საკითხები, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული, განათლებასთან დაკავშირებული, ანუ ისეთი ადამიანები არიან თუ არა ჩართული ბავშვთან კომუნიკაციაში, რომელთაც აქვს სათანადო პროფესიული უნარჩვევები, სათანადო კვალიფიკაცია. ამ ყველაფერს ჯანდაცვის სამთავროს სოციალური მომსახურების სააგენტო უზრუნველ უზრუნველყოფს ამ ყველაფრის მონიტორინგს, ამ ყველაფრის კონტროლს და რაც მთავარია, აქ არის რისკი იმისა, რომ წამოვიდა ერთი პერიოდი, თუ ჩვენ წარსულ პრაქტიკას მოვიხილავთ, წამოვიდა ერთი პერიოდი ძალიან ცივი მიდგომა იმისა, რომ ადამიანებს სურდათ მინდობით აღზრდაში მიიღოთ ბავშვები იმის გამო, რომ სახელმწიფოსგან ეს იყო ფულადი კომპენსაციის მიღების ერთ-ერთი შესაძლებლობა შემოყარდება. ანუ გარო სახელმწიფო რადგან და შემდგომში ძალიან ხშირი იყო ასე ფაქტები იმისა, როდესაც ბავშვი რომელიც მინდობით შრომითი აღზრდით იყო გადაცემული, ეს მიმღები ოჯახი მას ამუშავებდა, შრომით ექსპლუატაციაში აბამდა და პრაქტიკულად იყენებდა მას საკუთარი ბიზნესის რეალიზებისთვის, ან დანაშაული იყო ცალსახად სახეზე და აი ესეთი მანკიერი და მავნე პრაქტიკები რომ არ მოხდეს და ბავშვის შრომის გამოყენება რომ არ მოხდეს და ის არ იყოს ანუ საშუალება ვიღაცისთვის მატერიალური სარგებლის ან რაიმე ტიპის სარგებლის მიღებისა, აი ამის გამო სახელმწიფო თქვა რომ მე მკაცრად დავამონიტორინგებ ამ საკითხს და ანუ შესაბამისად რეაგირებაც ამ მიმართულებით უნდა იყოს ადეკვატური და რეაგირებაც უნდა იყოს აუცილებლად შესაბამისი. ანუ ალტერნატიულ ზრუნვაში და ასევე მცირე ტიპის რეზიდენტულ საცხოვრებელ სახლებშიც სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი მიდგომა უნდა იყოს ბავშვებთან მიმართებით ნებისმიერ ნებისმიერ შემთხვევაში. სხვათაშორის ბავშვთა უფლებების კოდექსმა არ მინდა გამორჩეს ეს სიახლეც, აზრთა სხვადასხვა ოფის კამათისების საგანი იყო თავის როზე, ესეთი რაღაცა რომ ანუ ძიძების სავალ თითქოსა ძიძების ფირმის სავალდებულო სერტიფიცირება შემოდიოდა. თუმცა დღეს არსებული რეგულაციების შესაბამისად ეს დანაწესი შემცირდა, შემცირდა რა, ანუ ესეთი სახის ფორმულირება მიიღო, რომ ძიძების ნებაყოფლობითი სერტიფიცირება ჩამოყარგება, ანუ კანონმა თქვა, რომ შესაძლოა მოხდეს ძიძების განხორციელების ძიძების ნებაყოფლობითი სერტიფიცირება და სხვადასხვა ძიძეს აქვს უფლება იმისა, რომ სოციალური მუშაკითგან მიიღოს ხარდაჭერა, მიიღოს დახმარება, იგივე მეთოდთან დაკავშირებით, როგორი მუშაოს არასრულწლოვანთან, როგორი იყოს ჩართული მისი უფლებების თავისუფლების მხარდაჭერის პროცესში და ასე შემდეგ და ჩვენ მინდა იცოდეთ რომ ეხა სავალდებულო წესით ეს ლიცენზირება არა გვაქვს ნებაყოფლობით ლიცენზირება არის ამ ეტაპზე ძიძეთან მიმართებით კანონმდებლის მიერ შემოტანილი და შემოტანილი სახელმწიფოს მხრიდან. განსაკუთრებული კიდევ თქვენც ცოტა ხნით შევჩერდები ისეთ საკითხზე, როგორიც არის ბავშვის უფლება მართლმსაჯულებაზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი უფლება და ოდნავ რამოდენიმე წუთს რამოდენიმე წუთს დავუთმობ, ასე თქვა, ამ მიმართულებით. როგორც გითხარით, ორი კოდექსია, ხალხი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის ნორმები გამოიყენება მაშინ, როდესაც ახასია კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვი, დაზარალებული მოწმე, ან თვითონ დაზარალებული არასრულწლოვანი, და სისხლის სამართლის საქმეებზე, ანუ არასრულ სამართლებრივების კოდექსით, მაშინ, როდესაც სისხლის სამართლის საქმეებს სამართლ წარმოებული და ადმინისტრაციული სამართლ დარღვევები, ანუ ამ შემთხვევაში წარმშობილი ურთიერთობის რეგულირებისთვის გამოიყენება ჩემოყარდება არასრულ წლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. ხო, და რა შეიძლება ბავშვის უფლებების კოდექსი? ან მაგათად თუ ჩვენ დავიცავთ ვართ ადვოკატები და ვიცავთ ბავშვის უფლებას, იგივე ალიმენტთან დაკავშირებით ან ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაცხოვრებასთან დაკავშირებით, როცა მშობლები ვერთანხმდებიან იმაზე ასე თუ ბავშვმა სად უნდა იცხოვროს და ისინი მიმართავენ სასამართლოს რომ სასამართლომ განსაზღვროს ბავშვის მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი ადვოკატი რომელიც არ იქნება სპეციალიზებული ადვოკატ ასოციაციის მიერ რომ მას აქვს უფლება იმისა რომ მიიღოს პროცესში მონაწილეობა ის სპეციალიზაციის გარეშე ვერ მიიღებს ამ პროცესში მონაწილეობას და სასამართლო ეტყვის ესე დაკვას რომ თქვენ ბოდიშთ მაგრამ ამ პროცესში ვერ მიიღებთ მონაწილეობას იმიტომ რომ თქვენ არ გაქვთ სპეციალიზაცია მოცემ შემთხვევაში და ამიტომ მას სავალდებულო წესით დაუნიშნავს ადვოკატს ბავშვის უფლებების კოდექსის შესაბამისად ბავშვს როდესაც სურს რომ წარმომადგენლის მეშვეობით იყოს დაშვებული პროცესი. ცხადია ეს თუ მშობელს აქვს იმის უფლება რომ ყავდეს ადვოკატი, საცხადია სახელმწიფო გარჩაერევა ეს მშობლის დისკრეცია, მაგრამ სურვილის შემთხვევაში, ან იმ შემთხვევაში, რომ ბავშვს არ ყავს მისი უფლების დამცველი, სახელმწიფოს როგორც თქვენთვის არის ცნობილი აქვს უფასოდ დახმარების სერვისი, ხო? ეგრეთ წოდებული რეესტრის ადვოკატები, ესეც პრაქტიკაში ხშირად ალბათ გაგიგია ეგეთი ტერმინი, ამ შემთხვევაში საავადმყოფო წესით ხდება არასრულწლოვანი ადვოკატის დანიშვნა სასამართლო პროცესებზე. უფლება დამცველის დანიშნა რომელსაც აქვს ვალდებულება რომ ნებისმიერ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღების დროს ბავშვი საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღოს გადაწყვეტილება ერთ გადახურვას გავაკეთებ არასრულწლოვანთა მართლაჯულების კოდექსთან დაკავშირებით იქ ხო ერთი ასეთი ჩანაწერი არასრულწლოვანთა მართლაჯულების კოდექსში რომ თუ მაგალითად არასრულწლოვანს არ უნდა საჩივრის წარმოქმნა მაგრამ მისი უფლება დამცველი ადვოკატი მიიჩნევს რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აუცილებელი ამ საჩივრის წარმოქმნა ეს საკითხი უნდა გადაწყვეტს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით ანუ უნდა შეფა ახასდეს, რა არის აქ რა იქნება ბავშვის ინტერესებისთვის კარგი და ამის მიხედვით მიიღება გადაწყვეტილება თუ მაგათ ინტერესთა დამცველი ადვოკატი მიიჩნევს რომ საჭირო არის მოხდეს რეაგირება საჭირო ან საჭირის წარმოქმნა პირობით და და ბავშვს არ უნდა ამის განხორციელება ხო? იმიტომ რომ ჩვენ აქ პოლიციი გვაქვს ერთის ხრ კანონდებელი გვაოლდებულოს რომ ბავშვის აზრი მოისმინო და გაითვალისწინე რამდენად შესაძლებელია და მეორეც ხო თუ კი ის წინააღმდეგია აქ ითქვა რომ არა რაც კარგი იქნება მის ინტერესებისთვის იმ ტიპის გაწყვეტილება უნდა მიიღოს მოცემულ შემთხვევაში ადვოკატმა. ა მე მინდა ხო როდესაც საუბრობთ ბავშვის უფლებაზე მართლმსაჯულებაზე ეს ვრცელდება არა მხოლოდ სასამართლოში საქმის განხორციელების დროს ასევე ადმინისტრაციული სამართალწარმოების დროს აქ საქმის განხილვის დროს ბავშვს აქვს უფლება ადმინისტრაციულ ორგანოში მასზე არსებული ჩანაწერები მასზე არსებული ინფორმაციას გაეცნო საქართველოს კანონმდებლობის დადგენილ წესში შესაძლებელ მიიღოს ეს ინფორმაცია რაც მასი არის დაცული ამათუ ადმინისტრაციულ ამათუ ადმინისტრაციულ ორგანოში მნიშვნელოვანი არის ის, რომ როდესაც მაგალითად რაღაც ტიპის პროცესი არის ან რაღაცა საპროცესო მოქმედება ტარდება, აუცილებელია ამ დროს ბავშვს განემარტოს, რა როლი აქვს მას, რა ფუნქცია აქვს მას ამ კონკრეტულ საპროცესო მოქმედებაში. აა რა შედეგი შეიძლება მოხდეს, დადგეს მას შემდეგ, რაც ეს საპროცესო მოქმედება დასრულდება. მას უფლება აქვს, რა უფლებები წარმოშობა ხომ არ აქვს შემთხვევით, ვინმესგან, მათ შორის სახელმწიფოსგან ზიანის ანაცხაურების მოთხოვნის უფლება. ხომ არ შეუძლია დამხმარე სერვისებით სარგებლობის უფლება მაგალითად სახელმწიფოსგან და ასე შემდეგ. კონსულტაციები მუდმივ რეჟიმში უნდა მიმდინარეობდეს არასრულწლოვანთან და დაუშვებელია რაიმე ფორმით. მათ შორის მედიც საშუალებით რომ როგორმე საჯარო გახდეს ბავშვის პერსონალური მონაცემები ან ისეთი დოკუმენტი სადაც ბავშვის პერსონალური მონაცემები შეგვიძლია سادت باوفيس uh, პერსონალურ მონაცემები არის მითითებული დისციპლინური ზომის გამოყენებასთან დაკავშირებით ანუ ამ ინფორმაციის ანუ ეს ინფორმაცია რომ დახურული ჩამოყალიბდება ანუ კანონი ამბობს რომ ამ ტიპის პერსონალური მონაცემების გასაჯობა არ უნდა განხორციელდეს ასეთ შემთხვევაში სიდანაშ შემთხვევაში დადგება გეოპერსონალური მონაცემთა შესახებ და მოქმედი კანონებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები მულტიდისციპლინური მიდგომები უნდა არსებობდეს ყოველთვის აი ძალიან ბევრი საკითხია მაგრამ ჩვენ დროიც სიმცირის და ამ ფორმატის გამოცხადია ყველა საკითხს ვერ დავფარ ვახარავთ და მინდა ვთქვა ესეთი რაღაცა, რომ რაც მნიშვნელოვანია და არაფერ უნდა გამორჩეს, რომ სრულწლოვანი პირის მიერ თუ კი ბავშვთან დაკავშირებით არის ჩადენილი. რაიმე ფორმით ძალადობის საქმე ეს საქმეები სასამართლო მედიაციას და სასამართლო მორიგებას არ ეკმბებარება. ანუ თუ კი სრულწლოვანმა პირმა არასრულწლოვანთან ბავშვთან მიმართებით განახორციელა ძალადობა, კანონდებმა აკრძალა ამ საქმეებზე მედიაციის გამოყენება და მორიგება ეს საქმე არსებითად უნდა იქნას განხილული სასამართლოს მხრად არსებითად უნდა იქნას გაწოდება მიღებული ისე ბავშვის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით და საინტერესოა რომ თვითონ პროცესი როდესაც იქნება ბავშვი ექნება კომუნიკაცია მოსამართლესთან ადვოკატთან სოციალურ მუშაკთან ან მეორე სამსახურის ორგანოს წარმომადგენელთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აი კომუნიკაციის პროცესი არასრულწლოვანთან ყოველთვის უნდა მიმდინარეობდეს მეგობრულ გარემოში და აუცილებლად უნდა იყოს ამ თავისუფალ დიალოგის სახით, ანუ თხრობის რეჟიმში უნდა მიმდინარეობდეს და მას არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ქონდეს პაექრობის დანიშნულება. პეექთან ხარდაჭერი, თუ უფრო მეტად ემოციური სიახლოვე კონტაქტი უნდა იყოს არასრულწლოვანთან, რომ აი არ შეექმნას მას არ უნდა დაითრგუნოს არასრულწლოვანი ადმინისტრაციულ ორგანოებთან თუ საჯარო მოხელეებთან თუ სხვადასხვა რანდომის პირებთან კომუნიკაციის დროს. აა რამოდენიმე წუთით აი ბოლოს საკითხი რაზეც თქვენს განსაკუთრებულ ყურადღებას გავამახვილებ, რამოდენიმე წუთით აა ეს არის უბრალოდ ბავშვ უფლების დაცვა მავნეზე გავლენისაგან ეს მნიშვნელოვანი საკითხია ადრე ჩვენ ცალკე კანონი გქონდა ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს კანონი შემდგომში შემოკარგებო გაუქმდა და დღესდღეობით დღესდღეობით შეიძლება ითქვას, რომ ბავშვთა უფლებების კოდექსში არის კონსოლიდირებული სახით თავმოყრილი ეს ნორმები, მაგრამ სანამ ამ საკითხზე გადავალ, არაფერთ არ მინდა ხელოვნებიდან გამომჩეს საკითხი, როგორიც არის ბავშვთა შრომა და ბავშვი უნდა იყოს დაცული ისეთი სამუშაოს შესრულებისაგან, რაც მას ხელს შეუშლის განათლების მიღებაში. რაც არის საზიანო მისი ჯანმრთელობისთვის, მისი აღზრდის განვითარებისთვის, საზოგადოების სრულფასოვანწევრად ჩამოყალიბებისთვის და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ წერა მისაუბრეთ აუმშენო, შრომით იქმედით უნდა რინობა ზოგადად წარმოშობა 16 წლის ასაკიდან. 14-დან 16 წლამდე შეიძლება რასულწოვანთან ჩამოკარგებულ გაფორმდეს შრომითი ხელშეკრულება, ოღონდ იმ შემთხვევაში, მხოლოდ და მხოლოდ თუ კი შეეხება სპორტს, ხელოვნებას, კულტურის სფეროში საქმიანობას ან და სარეკლამო საქმიანობას. ის შესრულებას ეს შეიძლება 14 წლამდე არასრულწლოვანთან დადებულ ხელშეკრულებას. დაუშვებელია არასრულწლოვანთან ისეთი ხელშეკრულების გაფორმება, რაც არის კავშირში სათამაშო ბიზნესთან, ღამის გასართობ დაწესებულებებთან, ეროტიკულ პორნოგრაფიულ პროდუქციის წარმოებასთან და ასე შემდეგ. აი სხვათაშორის ასევე იგივე ალკოჰოლის ნარკოტიკული ნივთიერებების ტოქსიკური ნივთიერებების დაცვა მავნეზე გავლენ მავნე ნივთიერებებისგან დაცვა ჩვენ ვიცით რომ იგივე ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევა არის ხო და ათასლიერ დაჯერიმებს გამოიჭოს მაგალითად იმ სავაჭრო ობიექტისთვის რომელიც არასრულწლოვანს მიყიდის იგივე ალკოჰოლურ ნივთიერებას ან თამბაქოს ხო, აი ადმინისტრაციულ სამართლად არღოვადა ჩაოლობრად კრიმინალიზებული არის ეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. ტრაფიკინგი რომ აკრძალულია სექსუალური შევიწროება, ნუ ამ საკითხებზე მე არ შევჩერდები, იმიტომ რომ ეს ისედაც არის ყოველთვის ცნობილი და არავის ანუ რაღაც ამატებით კითხვებს არ წარმოშობს ასე ვთქვათ, ანუ ეს საკითხი და ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსია ეს ბავშვთა უფლებათა კოდექსი და არ არის გათვალისწინებული, თუმცა მინდოდა გვეთქვა რომ აა მინდოდა მეთქვა თქვენთვის რომ აი ძალიან ხშირია შემთხვევა რომ ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით როდესაც მაგალითად მოძალადესთან მიმართებით პოლიციის მხრიდან ან სასამართლოს მხრიდან ხდება შემაკავებელი დამცავი ორდერის გამოწერა ხო და მაგალითად მოძალადეს აეკრძალება მსხვერპლთან მსხვერპლის შულთან მიახლოება სამსახურთან მისვლა მის ამუშავო ადგილთან მისვლა და სხვა და სხვა ღონისძიებები რაც მოქონდი კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული ამ შემთხვევაში მაგალითად თუ პირობითად წარმოვიდგინოთ პირობითად წარმოვიდგინოთ ეს შემთხვევა მაგალითად ოჯახში ძალადობის გამო მეუღლე მამაკაციის აქვს მოძალითი სტატუსი ცოლის მიმართ და თუ კი ბავშვი შეესწროა ამ ზალადობის ფაქტს, მას ავტომატურ რეჟიმში ჩამოკარგება ენიჭება მსხვერპლის სტატუსი. ანუ ბავშვი სარგებლობს მსხვერპლის სტატუსის, მას აქვს სრული უფლება იმისა, რომ ისარგებლოს იმ სარეაბილიტაციო თუ ყველა ხარდაჭერის პროგრამით, რაც ახალწმოს მიერ არის შეთავაზებული ზალადობის მსხვერპლებისათვის. ერთი რაღაც და არ მინდა გამოვრჩეს, ეს კანონი ბავშვთა უფლების კოდექსი თითქმის მთლიანად არის ყო კანონი ძალაში შესულდა მოქმედებს გარდა 61 მუხლისა. რა წერია 61 მუხში, რომელიც 2022 წლის 1 იანვრიდან შევა ძალაში და მოქმედდება. ანუ 2022 წლის 1 იანვარზე გადავიდა 61 მუხლის მოქმედება, რომელიც გაგვიწერს და გვეუბნება ესეთ რაღაცას, რომ მაგათ არასრულწლოვანი დაზარალებული, ან არასრულწლოვანი მოწმე, არასრულწლოვანი ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი, რომელსაც დანაშაულის გამო ან ძალადობის გამო რაღაცის გამო მიადგა ზენა მას აქვს სტატუსი იმისა, რომ იყოს დაზარალებული, მა მას სახელმწიფოსგან, ანუ დაგვერდით, ბავშვს სახელმწიფოსგან აქვს კომპენსაციის მოთხოვნის უფლება ფულადიანას ღაურების მიღების უფლება გააჩნია სახელმწიფოსგან და ეს 71 მუხში გაწერა ეს კანონმდებლობა ეს ესეთი დათქმა ასე ვთქვა და აი ამ მუხლის მოქმედება ეს მუხლი ამოქმედდება 2022 წლის 1 იანვრიდან ან ცხადია ეს თავის მხრივ განაპირობა და გამოწვეული გახდათ იმით, რომ სახელმწიფოს დღეის მდგომარეობით არ ქონდა ბერკეტი იმისა, როგორც ჩანს ფინანსური მაჩორის, რომ შესაბამისი პროგრამებით ან ბიუჯეტიდან მომხდარიყო თანხების გათვალისწინება და ასე შემდეგ და ამიტომ მოხდა, ცუდია რომ გადავადება მოხდა, მაგრამ იმედოვნოთ რომ 2022 წელსთვის ჩვეულებრივად ჩვეულებრივად ეს უკვე იქნება აქტიური ნორმა და ძალადობის მსხვერპლები შეიძლება ნამიმართულებით ბიუჯეტიდან თანხების მიღებას. აა ზირგდად ძალიან მოკლედ მე თქვენთვის მინდოდა ამის თქმა, ეს არის ძალიან დიდი საკითხი და ერთად ამ ფორმატში ცხადია რთულია რომ ყველა საკითხზე ვუპასუხო, თუმცა თუ რაიმე შეკითხვები გაქვთ ან რაღაც ისეთი საკითხი რაც თქვენთვის არის საინტერესო, მათ შორის ბავშვთა საქმების განხილვისთან დაკავშირებით მაგალითად სასამართლოში, ზირგდად სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართლის მიმართულებით მუშაობ, აა შევეცდები რომ თქვენ შეკითხვებს ვუპასუხო. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ანა ესეთი საინტერესო და ინფორმაციული შეხვედრისთვის ბავშთა უფლებები ზოგადად ისეთი სენსიტიური თემა არის თან საუნივერსიტეტო სივრცეში უფრო ნაკლებად გვაქვს შეხება და ალბათ ამ მიმართულებითაც ძალიან საინტერესო იყო უამრავი რაღაც შევიძინე მე პირადად ბავშვებს თქო თუ აქვთ რაიმე საერთის კითხვა მსგავსი რამე ჩატშიც დაწერეს რამოდენიმ ბოლო კითხავს ხედავ ეხლა წაგიკითხავთ ან თუ გნებავთ თქვენს გახსენით რაც როგორც ხო მეც გავხსნით ან რო ალბათ დანარჩენ მონაწილეებს და მსმენელებს თუ სურთ რაიმე სახის კითხვის დასმა ჩათის ფორმატში რო გავაკეთოთ ინტერაქტივი თუ არა მაშინ აი გავცეთ პასუხი და დავემშვიდო. კი, ანუ პირველი შეკითხვა რაც მომხდა, წავიკითხე, რა განსხვავება ბავშვთა უფლების კოდექსსა და არასრულწლოვანთა დაცვის კოდექსს შორის თქო? აა, ხო, ძალიან კარგი შეკითხვა და მადლობა ამ შეკითხვისთვის, ალბათ აქედან უნდა დამეწყო. <laughs> რა განსხვავება ამ ორ კოდექსს შორის? პირველი, ესე იგი, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი 2015 წელს მიიღეთ და ვრცელდება ან სისხლე სამართლის საქმეების წარმოებაზე და ადმინისტრაციულ სამართადარღვევის საქმეების წარმოებაზე. ანუ თუ მაგათაც წვრილმან ხურიგნობას ჩაიდეს არასრულად უნდა იმოქმედოს არასრულწლოვან და მართლმსაჯულების კოდექსმა და არა ბავშვის უფლებების კოდექსმა მიხედვით და ეს კოდექსი ვრცელდება სამოქალაქო საქმეების საქმის და ადმინისტრაციული წარმოების შესაძლებლობა სისხლის და სამართალდაბოების საქმეებს ვრცელდება ძალიან დიდი მადლობა. თუ კითხვები არ აქვთ ბავშვებს, შეგვიძლია მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო ინტერესო და ახალი ინფორმაცია შევიტყე და მაინტერესებს ბოლო საკითხთან დაკავშირებით კომპენსაციაზე საუბრობდი და თუ შეიძლება რომ უფრო მეტად დეტალურად და სიღრმისეულად განვითაროთ, რომ ანუ რა მოიწება მაგალითად ვინ მართავს კანონიერი წარმომადგენელი ვადებთან ხო, აი, ძალიან საინტერესო არის. მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ეს საკითხი ძალიან აქტუალური გახდება და ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში ისეთი ტენდენციაა, რომ სამწუხარო საბოლოოდ არ ვიცი როგორ არის, მაგრამ რაც ესეთ ფულადი კომპენსირების საკითხს შეეხება, ყოველთვის იწვევს საზოგადოების მხრიდან ეს ბუნებრივია და ლოგიკურია დაინტერესებას და მით უფრო ახარეს საუბარი, აი როდესაც არასრულწლოვანს აქვს დაზარალებულის ან ძალადობის სტატუსი. მოდი ახლა ახამდე ჩავშალოთ. როდის აქვს არასრულწლოვანს დაზარალებულის სტატუსი, ხო? მაგალითად, მაშინ, როდესაც არსებობს სისხლისამართლის საქმეზე კანონიერ ძალში შესული განაჩენი, სადაც წერია, რომ ბავშვი არის დაზარალებული. ანუ განაჩენში, ან პროკურორმა მიიღო დადგენილება, სადაც ამ ბავშვს აქვს დაზარალებული სტატუსი, ხო? დოკუმენტი, ანუ მტკიცებულება შევქმნით, რომ აგეთი ესეთი რაღაც არსეულს ან განაჩენი კანონზეა შესაძლებელი, ან პროკურორის მიღებული დადგენილება დაზარალებული ცნობის თაობაზე, ან მტკიცებულება სახეზე არის. ან შესაძლოა ეს იყოს მაგათად შემაკავებელი ორდერი ან დამცავი ორდერი ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით, სადაც ჩანს, რომ ანუ ბავშვი არის ძალადობის მსხვერპლი. როდესაც ასეთი მტკიცებულებების საქმეზე შეიკრება და მხოლოდ ეს დოკუმენტები ხوار ეკრება მოწმების ჩვენებები, ანუ სხვა შეიძლება ნივთიერება წერილობითი მტკიცებულებები არსებობდეს და ასე შემდეგ. და აი 61-ე მუხლმა შექმნა ჩემო კარგებო მატერიალური საფუძველი იმისა რომ თუ კიო შენ იქნები დაზარალებულიო ან ძალდობის მსხვერპლი არასრულწლოვანიო სახელმწიფოსგან გექნება კომპენსაციის მიღების უფლებაო მხოლოდ ეს ჩაწერა ჯერჯერობით დარგობრი კანონებობაში მათ შორის საქართველოს სამხალხო საპროცესო კოდექსში ცვლილება შეტანილი არ არის ეს როგორ განხორციელდება ხვდებით ანუ რაიმე სპეციალური თავი ამ მიმართულებით ჯერჯერობით დამატებული არ ვარ თუ კანონმდებელი აქ ცნილებას არ შეიტანს, მაშინ ჩვენ ზოგადი წესის მიხედვით ხელმძღვანელებთ, ანუ შევაფასებთ ზიანს, დავუფრთავთ მკიცებულებებს, მოპასუხეთ თუ აქ წერა რომ სახელმწიფოსგან მოქვს მოთხოვნის უფლება, იმ შემთხვევაში, როცა სახელმწიფო ბიუჯეტისგან ვითხოვთ ჩვენ თანხის აკისრებას, მოპასუხე მხარეთ ყოველთვის გამოდის შემოკარგება საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. რატომ? იმიტომ რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და სახელმწიფო ხაზინიდან თანხის გასვლაზე პასუხისმგებელი ორგანო შემოკარგება არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში. სამზად მოპასუხე სხვა მხარეს ყოველთვის იზრდება ხოლმე. თუმცა ეს არის ჩემი საალბათო ხედვა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით როგორც გითხარით, გარდა 61 მუხლისა და რგობილ კანონმდებლობაში ცვლილება ამ მიმართულებით შესული არ არის, თუ არ შევა, აი ამ მიმართულებით განვითარდება მსჯელობა და სხვათა შორის ამ კატეგორიის საქმეებს არ გამოირიცხება ისიც, რომ სახელმწიფო ბაჟისგანაც გათავისუფლდეს დაზარალებული, იმიტომ რომ ქალთა ძალადობის მიმართ ძალადობის საკითხებზე ჩვენ გვაქვს კანონში დათქმა, რომ ისე განიხილება ამ კატეგორიის საქმე, რომ სახელმწიფო ბაჟის გადახდა მხარეს არ უხ ხდება რაჭახება კონკრეტულად კომპენსაციის თანხას და ოდენობას ეს ჯერ კანონ დადგენილი არ არის ჩემი ალბათობით ჩემი ფარაუდით აქ მარჟაც არ ექნება დადგენილი ყველა შემთხვევა შეფასდება ინდივიდუალურად და მიყენებული ზიანს შეაფასებს საქმის დამხმარე მოსამართლე საქმეში არსებული ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით ჩემი აზრი გახლავთ ასეთი ძალიან დიდი მადლობა ამ მომწურავი პასუხისათვის მადლობა თქვენ ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ანა კიდევ ერთხელ იმედი მაქვს კიდევ შევხვდებით და სხვა ფორმატშიც გვექნება ურთიერთობა ბედნიერ ახალ მადლობა თქვენ მე ყოველთვის ვარ მზად თქვენთან თანამშრომლობისთვის თუ თქვენ რაიმე სხვა თემებიც დაგაინტერესებთ სადაც ჩათვლით რომ მე შეიძლება რაღაც მქონდეს გამოცდილება რაიმე მიმართულებით მე ნებისმიერ დროს შემიძლია რომ ასეთ ფორმატში <laughs> მქონდეს თქვენთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ ბედნიერი ახალი წელი ყველას. <laughs> თქვენც ასე. გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით. ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას გისურვებთ.